哎呀，面什乜嘢？有爬金毛屋，咪啊？ thank you Còn cái này sao này chả có nhân gì không? Để đi cho Hoa sĩ sắc căng Ồ, sao đấy chẳng 你嘅搶購，哎呀，都唔錯，啊！就頂家，唔會跌啦，哎呀。 <laughs> 哦，都唔错，都唔错。 家姐，系啊！家姐喺边度啊？有冇家姐啊？家姐，家姐咧？系啊！姐系家姐，家姐嗰边啊！家姐走咗啦，拜拜啊！点样拜拜，手手。拜拜，咁拜拜手手，拜拜手手先。拜拜。